大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播啊。所以看到刚刚在刚刚为止啊，老师还在批流年， <laughs> 做的今晚拿下来。好，那我们在十二月一号所有的流年呢，老师都已经批完，全部都交案了。那十二月一号以后的啊，这一周就会完全收到了就是接下来的五天之内你就完全收到了。那包含你一两天的也会收到，然后刚刚报名你会收到。那还不可以持续报名啊？你还没有报你还是可以继续报，老师就是豁出性命了。 哦，整个月都给你批流年都没有什么问题，没有了。我们二十三号啊，我们的法会还是要照常举行。所以说，我们的法会报名时间呢，到十二月的二十一号。再报名老陈老师的点灯法会。那如果你是要报金灵老师的，比如说你要治天狗啊、点药师灯啊，或是等等之类的灯灯种啊，那么你可以今天参加金灵老师的法会。那它的链接在下方。那明天陈老师也会公布在我的朋友圈，还有发我们的。 官方 line 啊，都会让大家知道啊，这个经理老师是怎么样去报名，啊，陈老师的报名的位置，那两个之中你可以选其中一个报，嗯，属性不一样了，然后你各自己参自己参考就可以了。那留莲请不用担心哈，十二月一号的应该都收到了，你都还没有收到，你可以跟老师讲一下好吗？如果你是十二月一号以前报名，然后呢，你缴了费，你还没收到的，你跟陈老师讲一下，好。好，大家晚安哈。那个这这其实应该是要更批的更多的了，只是早上今这个礼拜三啊，发生了一点事情啊，说。 冲回来批完啊，那个发回时间有点耽误到哦，本来应该是批一整天的，结果到晚上七点之前呢都没有空停下来，所以就耽误了一些时间。到时候跟大家抱歉一下。不过十二月一号以前的啊，我们都已经报名完了。你要先继续报名的也是可以。好，那我们现在开始进行我们今天的主题哈。首先呢，我们先稍微谈一下中国的疫情。目前中国的疫情啊，如预期般开始蔓延跟爆发，各地发烧的百姓啊抢药品的景象。 已经不断的在中国各地开始上演，但是还是一样的，世界各地的学运主导的这些学生都不会出来承担学运后的责任。所谓的白纸革命，不晓得那些当初慷慨激昂的学生，现在怎么面对他们的家人跟社会呢？我们预测病福星在十二月会发作，这是我们流月总论。 那为什么现在还真的应验呢？真是感觉到有点遗憾。有些事情啊，我们不要应验是比较好的了。各位说是吗？这个其实老师还是要说啊，刚刚讲的是一个想法而已。但是现在老师还是认为开放的这个是必要之二。中国无论有没有白纸革命，开放百姓活动，疫情大幅度的扩散，这还是是必要的。呃，这个但是啊，如果今年年初就开放了，那当然是最好的一个方式。 因为年初啊，还在各各各地打疫苗，还在有效的范围之内，许多的中老年人呐，防防御力啊还是比较够的。那么那个时候感染状况会比现在好的很多，而拖到现在才开放，施打疫苗的速度早就随着风控而慢下来，这样的死伤啊，自然会比较大了。所以现在中国疫情大爆发，啊，一张白纸。 以为带来的是他们学生的文人风骨，其实带来的可能就是高达上百万同胞的生命随风消逝。虽然遗憾了，但是我们还是只能说，这就是中国共产党政府他们统治的高明之处。哎，怎么说着说着就变成共产党很厉害呢？啊，各位要想到一件事情啊，现在开放啊，第一堵住了欧美什么人权的要求的一些嘴。 因为他们的确已经开放了，没有做风控了。第二个，又淡化了海外的势力在中国凝聚学运的力道。你想复制六四天安门事件？这次疫情的爆发，谁再次搞学运？可能你口号可能刚刚想起来，你就被自己的同学打了半死了。因为这个后果实在是太巨大了。各位，您说是吗？第三，共产党直接借力使力，不费力，顺着所谓的民意解开了风控。 结果可能造成数十万人的上升。至少现在的乱象已经让百姓胆战心惊了。以后共产党要再推行类似封控或是各种戒严式的管理，谁再出征来反政府、来反、还再次说反政策，你可能还没开始喊口号，就被街坊邻居丢香蕉皮把你给砸死了。反封控、反政府、反你妹的！你想大家一起跟你去死吗？第四。 解除风控啊，让疫情大爆发之后，各位会觉得百姓现在对中国的政府会有怨言吗？我们看现在的中国百姓啊，有没有他在不断在网络上骂政府解除风控吗？按道理说，年初解除风控那是最好的时机，刚刚就有说过了。但是， <laughs> 但是那是老师个人的想法。如果是那个时候解除风控，那么疫情爆发跟百姓因病死亡。 这就变成了共产党的责任，也就是习近平的责任。那么他的连任就变成有了污点，可能就因此要背上政治责任，没有办法连任了。但是白纸学语， <laughs> 嘿嘿，怎么样？不知道是哪一个幕后黑手的国家送上来的大礼包，习近平直接这接球，顺势的开放，让这个疫情大爆发，百姓数十万可能都会面临到病亡的危险。这个锅谁去扛？这些学生就要去扛了。 这么说好了，现在中国政府在恢复核酸大白，再去走在路上给大家做一些那个检测或者风控，相信即使在新疆，现在也不会有人出来反抗或是抱怨风控了。之前不是有先有一个女大女大学生呢，她因为被抓到方舱医院去，然后在那边狂吼嘶吼说把他们隔离当囚犯吗？现在疫情扩散的数字啊！ 还有人敢出来说你隔离是侵犯人权吗？你是把我们当囚犯吗？这样的想法会出来吗？现在还敢在拍抖音说，哎，你政府真的是不讲人权吗？真的在拍啊，下面可能就不是赞赏，直接把你肉说出来，祖宗九族，对不对？九族都被你出来，都肉说出来了，为什么？因为你觉得是这样不好，但是别人觉得这样比较安全呐。所以说现在我们看到很多城市啊，它疫情大爆发。 我开放了，你不用健康码。我开放，你可以路上走。请问有人敢在路上走吗？这里我们可以说，自此之后啊，至少五年之内，这个所谓的美式民主或是海外势力想要去煽动中国的年轻人要反共产党的一党专制的统治，不能说不会有人去相信啊，但是就难以对在中国境内再掀起了什么样的水花。老师只能说啊。 要玩政治啊，中国共产党的手段啊，真的是高手高手高高手啊！一场疫情啊，可能会让数万甚至上百万的病死病死的状况的这个责任啊，居然可以把百姓对政府的拥护拉到一个最高点。我想这是许多人都意想不到的事情，就包含了欧美国家也都觉得是说，哎呀，封解封控之前他们一直说解封控是应该的，你再不做解封控，你对世界是一个危害。 结果真的解封控，他们又说：“哎呀，你怎么会让百姓面临这样的风险呢？太可怕了！”所以说这个东西啊， <laughs> 嘴巴长在别人身上，有时候我们其实不用太在意别人去讲什么，对不对？诶，他怎么样他都可以讲，要嫌你的人呢，怎么样都可以去嫌，是不是？我们又不活在别人嘴巴上面，做自己认为该做的事情，做对的事情，我们尽可能的去把它做好，那是最重要的事情，好吧？所以中国的疫情啊，这基本上还是一句话，这是一个必要之恶。 当然，现在的死亡率啊，已经跟两年前不是同日而语的。现在死亡率啊，在中国的一个报告里面啊，已经降到零点一四这个百分比。那当然，这个是符合世界的潮流，因为你打过疫苗了。但是也不要小看这百分之零点一四的死亡率啊，以中国这个人口基数来说啊，这样子的这样子零点一四的死亡率啊，还是很庞大，的，至少百万人可能因此而病亡。但是这个是没有办法。 你只能透过这个方式，才能让中国的社会透过半年的时间恢复成疫情之前的社会运作模式。这里啊，我们看到这个中国的疫情啊，其实没有意思的一件事情，是什么呢？老是看中国的这些抖音啊，或者是一些网络上的段子啊，就想到什么？它里面就有说到一段，是怎么样呢？他就写，总算让男人们战战兢兢的拿着试纸看自己是不是两条杠了。 是不是以前都女生？哎呀，来，可能看两条杠就是怀孕了，对不对？现在不用，男生你也怕出现两条杠，是不是？因为两条杠嘛，在你们现在的的那个规定里面了，还是必须隔离出来的，对不对？然后那所以说，看完我们中国的疫情啊，好，我们接下来看一下，我们先不休息，我们先下来看一下中国与中东地区的合作。现在我们看到一个非常有趣的一个事情。 那就是上周啊，大家都在猜测中国是不是要跟阿拉伯地区使用人民币交易，用以取代现在美国的油源地位。而当时啊，老师在上周在节目中里面说到的是啊，中国与阿拉伯等产油国并不会着急的使用人民币来结算，因为这对他们来说没有立即的利益，更没有必要现在去动到美国的那块蛋糕。这是我们上周有说过的。 而在这一周啊，他刚讲完，好像隔天吧，阿拉伯就对外发表出声明，是说他们但带过，就是说他们现在没有要用人民币来结算，这个只是一般的声明啊，没有特别去强调是说啊，我们绝对不用人民币，我们坚持使用美元，这也是没有的。当然，很多朋友大概不大能够理解为什么会发生这种事情。我们今天就顺着中国的疫情啊，我们来谈一下这件事情，为什么中国没有人现在想用人民币去结算阿拉伯买的石油呢？ 是惧怕这个美国的反扑吗？这当然也是会有的，对不对？这是事实，当然是会的。但是这里面还有其他的问题，包含了什么呢？包含的中国的人民币啊，在海外发行的数量，也就是离岸人民币，它其实是数量不够的。也就是说，人民币在离岸的流通数量啊，基本上是不足以交易原油的数量。原油的交易数量，它金额是非常非常非常巨大的。 而离岸的货币啊，两国主要作为主要交易的手段，它是有个大前提的。这个我们以前说过啊，这里稍微带一下，那就是这个货币交易完成之后，我卖方我得到了买方这个货币，必须是对它有用的货币。也就是说，买方拿到这个货币，我拿这个钱啊，我是可以去其他地方买东西的。那这个交易才有意义，这个货币对他们来讲也才有意义。 但是人民币现在并没有广为流通，这个事情是比较没有办法的事情，这个很困难理解嘛？我们举个例子来说，好吧，For example，比如说我卖到这个货品，我卖了一万块的其东西，好给 A 国，那我拿到了 A 国一万元的货币，那我拿这个钱要去买我需要的东西，而我需要的东西不是 A 国生产，而是 B 国才有在卖的。 那么我就必须 B 国愿意接受把 A 国的货币当成我们彼此交易的一个货币清算机制，这个交易啊它才能够有用。而什么情况之下 B 国会接受 A 国的货币作为当做他们彼此交易的货币呢？当然，也就是说我拿到这个 A 国的货币，我可以去 C 国、D 国、E 国、F 国，我去买我需要的东西。那么问题来了。 其实，在世界上任何货币啊，你只要是正常的货币，哪怕是港币，或是没有人承认台湾的新台币，其实都可以在全世界换汇。那哪用哪一国的货币会不会有差呢？有差别，差在哪里？差在于汇率。如果今天阿拉伯要卖要卖给中国石油用人民币结算，那么阿拉伯就得到了人民币。 那阿拉伯去买其他国家地方的资产或是服务，那就得把人民币再换成美元。为什么换成美元呢？因为美国是世界上第一大的经济体，它的离岸美元，也就是流通在世界上的货币是最多的。美元在世界上流通的货币有多多呢？这个我们没办法提很详尽的数字，因为这个变化还是比较大的。我们就说个结果，对不对？ 美国发行的美元，它的百分之七十五都在全世界各地流通。这样各位懂老师的意思吗？为什么美国经济一旦出事，例如这一次的 QE 啊，它乱印钞票，直接给你撒到撒钱撒出来，那很多人拿到了 free money，这就是在世界各国会造成经济跟通膨的问题，就是因为美国人他拿到多少的一个 free money。 那只有美联储发行总量的百分之二十五到百分之三十五，因为它是举债来的，这个其实我们之前直播有讲过。而它所有散发出来的钞票，就百分之二十五到三十五给百姓，剩下的百分之六十到百分之七十五的钞票都去灌入了世界各地的市场里面。这么一来，谁持有最多的美元，谁的谁的国家的资产就被稀释。所以老师当时就有说到一件事情。 美国在拼命的印 QE 的时候，世界各地的股市一定是往上涨的原因，就是在于热钱会往外面去散布出去。这个是美国他们特已经制定的一个立场。那么你只要 QE QE 一结束，你要升息，那么所有各国的股市就会把它捧高高之后，把各国的资产全部吸回来，往美国连本带利的回到美国的本土上。所以说，这个就是他们玩金融游戏的模式。 而为什么资产被稀释呢？那个也是很简单的道理，那就是什么？你印的钞票量越多，你的价值就越低啊。比如说新巴威币，对不对？所以美国即使啊已经不是主要的工业生产国，但是它可以用这个货币来影响全世界的经济。谁影响最大？谁的金融制度越发达，比如说欧洲，它受到的伤害就会越深。这就是原因之一，不是全部，它是之一。 所以阿拉伯世界啊，现在拿人民币要去买其他国家的商品或是资产，那么他就必须先换成美元。那这里对阿拉伯世界来说，这就是一个风险，就是汇率的风险。所以现在不会用人民币结算是因为阿拉伯世界拿了人民币，它不方便使用，而不是全然惧怕美国的报复。当然，不是全然代表它一部分里面还是会怕的。 而现在虽然不会立即使用人民币来结算，但是未来一定会逐步的接受人民币交易。为什么呢？因为中国跟阿拉伯啊，我们在上周提到，他已经签订了大型的条约，包含三十四个项目里面，所以未来两国的经贸跟工业还有各项的合作会有非常大的进展。那么阿拉伯就以人民币作为结算机制的时候，它就有好处了。为什么？ 因为它不用再换成美元再去购买中国的商品跟技术，还有支付给中国基建的费用，直接收取人民币当成它石油清算的货币，然后再用人民币去支付给中国账单啊，他们给他们的工商业账单，或是给政府的账单。那么这里面对中国跟阿拉伯世界国家就都有好处了。这个是老师空想的未来吗？不是啊，这个不是空想的。 各位有记得上次啊，在各地的新闻都有报道到这个阿拉伯的 <coughs> 商人呐，在义乌就实现了阿拉伯商家与中国商家直接用人民币做电子交易的机制。那这就代表了这两国彼此之间，随着他们贸易条约的落实，就会有逐步增加彼此货币清算的机制。所以未来中国人民币的国际化也会越来越紧密。 为什么？各位不要忘记了，阿拉伯未来可以使用人民币，对他们来说可以减少汇率风险，直接把人民币支付交给了中国，也可以增加交易的安全性。那么，想想当然尔，中国不是只有阿拉伯世界一个合作的国家，包含什么？包含“一带一路”还有 RCEP、RCEP 等等之类的贸易组织，未来会不会逐步从美元清算，慢慢的走到人民币清算？ 这肯定是会的，而为什么中国现在不加紧使用人民币快速国际化的策略，反而是以相对缓慢的速度，主要还是使用美元呢？这就是我们接下来要谈到的问题。我们先休息一下，看各位有什么样的问题。哦，来看一下怎么切回去，我看一下哈。啊，大家好，国内的买不到药是正常的哈，因为台湾以前也是买不到药的。 <laughs> <laughs> 好吗？中国之后还走清零政策吗？不会了啊！相信老师不会的，好吗？开放的还好，小题大做太多，网红一天一天无病呻吟哦，病其实是很严重的。各位，其实这个疾病啊还是很不舒服哈。这个老师还没有确诊过了，但是我不认为我是缺天选之人，好吧？那我还是觉得中一下比较好， <laughs> 比较那个抗体。我家的小孩，我三个小孩全部中过了啊。这老师没跟大家讲，那那个老师的小孩已经全部中了一次 COVID-19 过了。 就老师跟金老师没有，我觉得我们在一开始候中过了，只是那些很不舒服，但是又没有地方可以求援，各位别以为陈老师就一定有办法。那当时在新冠疫情开始的时候，在隔离的时候啊，我跟金老师是是生病到躺在床上发烧，然后一直重复的很不舒服，但是打一九九九没人理，做什么都没有人理，那反正也就算了吧，没人理就算了吧， <laughs> 算一算我的寿命还没那么短， <laughs> 那就隔两天就好了，好吗？ 其他他运气好，解了解了大大套，真的是他运气真的是很好。我说真的，没有这个这个白纸运动啊，他没有办法那么快把它折下来的。哈尔滨大哥风控说要常出门，小青门被骂出去， <laughs> 哎，冻死， <laughs> 十几度，好吧。感谢飞命好，感谢赞助好，谢谢谢谢。美国现在面临呃金融崩溃的问题，很多国家抛售美债欧洲成韭菜，乌俄战争。 慢慢让欧洲变贫穷，这个我们可以慢慢的去谈这件事情。其实美国经济要崩溃还是有一定的难度的。就像我老师刚刚讲到这个问题，他在全世界铺满了美元，其实他只要崩溃，全世界都崩溃。而全世界拿的美元不是只有美债，美债是一回事，美元又是一回事。美元跟美债它是一个联动，但是不是绝对的啊？这个是很巧妙的地方，好吗？呃，推特参，有些参与学校名单，把名，母校名字写错了。 呃，不会啊，被通告哈，都是会这样的，好不好？这个这个都是会这样。美国、英国也不好买药，这昨天去买，人人生第一次买不到，都是这样子哈。十月、十二月十四号的，十二月四号下的榴莲批次还没收到，差不多，啊，你至少要至至少都要十个工作日嘛？现在刚好第十个工作日，对不对？下个月收到了，不用担心，好不好？我们十二月一号之前都已经收到，了，那十二月以后的，那大概这周都会收完。啊，老师因为耽误了一天，那就差了很多。 don't worry 哈，为什么老师批的速度会比较慢一点呢？各位不要以为老师是不是用毛笔写的，然后好像都是用电子档，就是全部都电脑算，不是的，好不好？老师都得一个月一个月去看，啊，一个一啊，每一篇给你写东西都是亲自去写的，都是老师亲自要去批的，没有是说电脑电脑跑完就跑完，那电脑我告诉你的，全很多人都想说你是不是用电脑算，那电脑算的，我告诉你，你下单的时候，我等一下下就立刻就收到答案了，没有那么简单的事情啊。 流年这些命理的是要对客户负责的了啊，那个不可能用这，我只是用工具，然后让这个整体变得很好看啊，变得有有那个有了规矩，那运算也比较不会出错，不是说都是电脑算的。然后这个这个是，这个不要误解老师，我开过网络公司，我懂得善用工具而已，我只会善用工具，不代表是说我不用功，好不好？ <laughs> 好不好？那来，我们继续下去哈，那个闲话不说多。 来，我们接下去来是设定一下时间锚，等下分段给各位。好，刚刚我们说到了，中国既然可以跟很多国家建立起人民币的交易，为什么现在不先做呢？这主要的还是因为啊，中国还没有建立好所谓的货币之战的防御机制。我们刚刚说到，美国是把它发行的美元的百分之六十到百分之七十五都放到世界各地让它去流通。 也就是他所谓的，他把他自己的经济风险啊转嫁到了世界各地，那么等于是说把大家都绑在了一起。美国好，大家好；美国不好，美国不死，其他人先死，对不对？因为他自己持有的货币风险啊才三分之一而已，甚至到四分之一，所以说当然有问题啊。他自己的问题是最小的，这个美元的规模说白了是大到不能倒。 与其说是美元是美国最大的蛋糕，或许其实应该说美元是美国的引爆器。美元实际上已经是美国的兵器之一，只是它在金融游戏上的兵器。但是中国不一样，中国本身发行的货币并不是全面性的通用化，就连中国现在的数位人民币都是要推不推，要动不能动的，都没有这么容易去推进。 美国可以达到这个目标，那是因为二战后的它的特殊世界地位，所以它可以在那个时空背景下这么做。但是现在谁要这么做很难，先不要说人民币，就连欧元也没有办法达到这个结果。欧元想要跟美国分庭抗礼，科索沃战争跟世界各地的战争，还有美国的次贷风暴，每一次都正好打在欧元准备强势。 起来的那个点上面，达到欧元都快要解散了。加上各位不知道还记不记得，泰国以前是东南亚的一个金融中心，就是被美国的金融巨鳄索罗斯用汇率的攻击，直接薅掉了整个泰国的经济，让泰国陷入了万劫不复之地。直到现在，泰国的经济都还站不起来。 包含了连日本也是一样，日本的广场协议也是一样，耗掉日本的整个的国力，那日本现在还没有办法起来。而这些的招数也同时对付过中国，包含在最近前三年、三三四年前的黑港事件，索罗斯也打算去跟黎智英一起来做空香港的货币，要去把香港的金融制度全部一次击垮。 但是呢，还是被中国用踢掉电线，哎，这个很奇葩的理由，让电脑宕机，然后休市一天，让索罗斯铩羽而归。但是这个问题里面是啊，香港它不一样的地方是，它是属于中国境内，所以基本上你要做任何的攻击，中国都可以用各种你想不到的手段来给它做出防御。泰国对美国，泰国就是小，美国就是大，你打不过。但是战场如果在香港， 中国是大，香港是小，所以小无法战胜大。但是如果中国快速的把人民币撒到全世界，那战场就会扩展到全世界，变成无限大。那这个时候，美国就是大，欧元就是中，中国就是小。那么这个大跟中去联手，就可以把你小的中国打到你妈都认不出来你是谁了。所以关键是在哪里呢？关键是在于。 中国是有能力快速扩大人民币的交易，但是没有能力防御住针对人民币的外汇攻击。只要一个不小心被这些资本家跟联合政府一起来倒卖离岸人民币，中国又没有成熟的防御跟清算机制，那么人民币啊就会贬到了天涯海角。这个时候，全世界的资本家就可以对中国的经济鲸吞蚕食。 那中国整体的经济啊，就会再次的垮台，重到什么时候呢？重到民国初期金圆券的覆辙。那之后你还想站起来，基本上就很难了。所以中国现在做的是跟各国先建立起来封闭的基建路线，所有东西都是中国政府派出来的商人独立承包。第一个就是保证你的建设品质。那么之后经济开始繁荣了，因为你有基础建设了嘛，你就会开始经济繁荣。 那就可以进行下一阶段的相互货币清算机制，也就是让对方经济复苏之后再建立起来的金融机制的对接，这样对于双方啊都有更多更多的好处，因为到那个时候，中国的一带一路国家都可以慢慢的使用人民币作为他们两国之间的商人或是百姓之间的流通货币，这样大家的利益都会绑在了一起。 那个时候啊，去资本家再想想搞这个金融战或是货币战，那就变得非常困难。因为当货币等同于实质的资产价值的时候，它的涨跌都是可以在控制的一个范围，货币的膨胀跟稀释啊，都会变得很有限。那这个才是人民币国际化的最佳的时间。不过这个时间的到来啊，肯定应该也许大不概不会在习近平手上可以完成的。 只能期望后世之君啊，他还有足够的智慧，把这个的经济经济啊继续的往上去维持。而习近平他自己的阶段性任务啊，其实真的也比较有限的，五年能干什么事情？哎，五年干不了什么事情。但是五年加五年加五年，那他能够干的事情，在最后一届就要想办法开花结果了。老师个人还是不认为习近平可以干到第第四任，这是老师个人的看法，好吗？ 而现阶段，中国最重要的是什么呢？就是防御境外输入的通输入性通膨对中国经济的影响。我们刚刚说到了中国的人民币啊，筹码大多集中在中国境内。而货币，我们之前说过，所谓的货币就是该国国力的单位化。国力膨胀了，那我们当然就可以对外输出了货币。而现在中国透过调节货币，采用了什么？ 卖出外汇来阻止它本国货币贬值的方式，让中国的 CPI 啊，也就是所谓的通膨，维持在百分之一点七，一点七这是在现在这个时代非常厉害的一个数字，比你经济指数破五破六还要更加的伟大。附带一点，台湾目前的 CPI 啊是二点七，日本是百分之三，这也都算是有控制在那个范围之内的，因为我们之前有说过。 超过百分之五就是恶性通膨了，所以最我们看到欧洲是不是恶性通膨了，对不对？而这里面呢，为什么像日本呢、像韩国、像台湾都还可以控制住呢？这里面还有很大的原因，就是日本、韩国、台湾、香港都主要是以依靠中国大陆的经济贸易的活动为主，我们所使用的一些工业制品啊，大多都是中国制的，Made in China。我国的政府啊，可以禁止公务员使用抖音。 但是公务员的手机跟他的内衣裤啊，可能都是中国制造的。那么中国自己的 CPI 控制住了，它没有大幅的涨价，那么我们周边的国家依贸易依存度高的地方，自然我们的 CPI 也是可以控制住。这就是国际经济贸易的微妙的一个性质。对于国力的大小差距啊，你想透过意识形形态来营造，然后来反抗，你可以这么想，但是实际上你做不到。 所以很多人说政府控制物价很优秀啊，那是因为工业品是从大陆进口的。但是我们要看其他地方，比如说什么食品的原物料，例如面粉、牛肉，你从大陆以外的地方进口，你看它成本涨价还不给你涨破天。所以很多事情啊，我们还是要抛开所谓的意识形态这个限制，我们才能够看到比较接近真实的局面。 不然呢，就像什么，就像大陆的抗日神剧一样，对不对？他爷爷八岁的时候就被日本人残忍的杀死了。你看，国仇家恨啊，各位，你说是吗？然后，那我们继续下去哈，我们就中间不休息，我们继续下去哈。所以说，我们接下来要看到中美人之间的对抗。过去本来立场松动的荷兰，又开始表示要加入美国的行列，缩紧对中国的高科技输出。 这个部分啊，老师个人觉得，美国现在实在是有一点陷入了未来套死自己的套路中。为什么这么说呢？因为现在在半导体的技术上啊，Intel 啊，英特尔的制程能力只能达到十纳米。当然，有人说它的十纳米跟台积电的七纳米是差不多的。而世界最强的，当然就是我们台积电现在所推出的三纳米的制程，它好像快投产了，哎，应该投产了。现在在新竹那边整的是二纳米的。 而目前，美国的亚利山那厂啊，这个月已经移机了五纳米的设备完成，然后拜登也有趣，对不对？大家拍拍手。未来也可能会进步到三纳米的制程，而台湾目前也投产了三纳米的制程，未来二纳米呢已经在准备跟整地了啊。这一切似乎都会进展的非常的顺利。那么在这么顺利的状况之下，为什么老师还是说美国可能会陷入了自己的套路之内呢？ 这个我们上周说到，美国现在最缺的就是时间，而这个半导体的战争之中啊，美国确实想赢得时间，所以加紧的挖走台积电的关键技术人员，在那边建立了台积电村，把他们放到美国，放个三年，放久一点，他们就可以拿到美国的身份，变成了美国人了。 那么这些技术啊，自然而然会被美国所掌控。当然，Intel 也会从这边直接去挖人。为什么？因为待美国待久了，拿到美国的身份了，你就是美国人啊。当然，这就没有什么问题了。但是问题是在于，美国花在半导体上的金钱跟时间似乎是有一点点过头了。他每次都数百亿、数百亿的去补贴，能够拿到的到现在至多是五纳米的投产技术，而且对于量产化，他还需要一点时间。 而五纳米的技术啊，也的确真的是笑傲整个世界啊，这个已经是非常厉害这个是没有错的。但是问题是，即使美国二零二六年开始可以投产三纳米的这个晶圆，台湾台积电可以进步到二纳米，这对于美国花费的代价，可能会远远超出他们所能够得到的利益。 各位要了解一件事情啊，台湾之所以可以可以成就台积电啊，那不是因为美国它的挹注，那是当初国民党的政府大力的补贴以及免税的支持，给予最高规格的待遇所培养出来的高科技皇太子，现在已经变成科技皇帝了，对不对？美国之所以有设计能力，但是它没有生产的技术，根本还是在于培养生产的成本实在是太高了。 所以委托台积电生产，那是最好的结果，因为亚洲人的工作待遇实在是便宜又大碗，随便给你薅一薅一把都是上等的好人才，而且要的还不多。你看看，所以台湾在受到各方订单的加持之下，才有足够的利润去研发更先进的技术，也因为有足够的订单，才能够有足够的数量可以去磨练他们的技术，最后把这个结果做出来了。 而中国现在的半导体厂为什么发展的慢？就是因为中国内地的半导体厂它没有足够的订单去喂养它，所以没有办法磨练出来技术，也没有利润来做更先进的研发。之前中国政府所投入的费用啊，什么紫光科技，对不对？都被官商勾结给贪污光了，实际上放在实际上放在研发上面的，也就是微乎其微。 所以说，在中国被那个中国被美国这样子又在联合起来，又拿不到设备状况之下，那好像这昨天还前天吧，中国政府就宣布怎么样，我投资一兆人民币，对不对？来去补贴我们光呃半导体的一个设备后一个发展。这对半导体产业有没有用？当然还是有用的了。但中国补贴这一些，难道就不会得到太少吗？这个我们接下来看就知道了。所以说，我们刚从刚才也发现了，现在问题就来了。 全世界都发现，半导体国家是国家的发展重要的工业项目之一，所以现在就连印度都要投入了半导体的制作行列。这个印度有能力做出好的半导体吗？这个老师敢说，初期他肯定不行，做出来的半导体啊，大部分应该都是歪瓜裂枣，故障率极高的这个的产品的，因为印度啊，比中国人还要更加的差不多先生。 各位，如果你跟印度人打过交道，或者在跟一般的印度人说，你不要说跟高科技人才啊，和顶尖的精英当然是不一样的。你不跟一般的印度人去交往过啊，你就知道什么差不多先生在中国是一个太差不多了。你在在在了印度啊，你是差不多又差不多又随便啊的先生，好吗？那印度他们的生活是很随性的，所以说要他们做精密的工业啊，不是不能，就是需要时间跟勇气。 但是印度这个国家真的要做，还真的有时间跟勇气，他会尽量的让他国内的厂商用印度自己生产的半导体来使用，所以印度的工厂他们要有订单去喂养哦，那有订单来磨练，那是不会缺这个机会的。中国人呢是比较崇洋媚外，这个一向都是这样，我们也不用去否定了，都是这样子的，华人就是这样，但是印度人就怎样呢？他不是崇洋媚外。 他有全世界最强的迷之自信，对不对？不要说我们抗日神剧多厉害，大刀去砍坦克了。我告诉你，印度的英雄啊，他比那些还要厉害，他一拳就可以把战车给打飞了，对不对？这战车可能也是印度制的，不然怎么飞得起来呢？是不是？但是问题是啊，这些美国以外的国家要生产半导体晶片厂，他们的成本就跟他们的汇率倍数是一样的，是相对低了很多。 美国用了六倍的力量去生产一样的东西，那就代表了它的利润大概只会剩下原来的六分之一。利润如果你剩下六分之一，那会发生什么事情呢？那就是它的研发经费也会剩下六分之一。那么这样的工业要发展下去，就会变成后继无力的问题，可能就会开始产生了。当然有人会想，台湾的台积电还在啊，对不对？台湾可以研发。 没有错哦，台湾还是一样嘛，对不对？血汗工厂，所以说这个没有问题。但是美国挖走台湾的台积电，难道是为了让美国工厂去空转吗？不会嘛，对不对？它当然也是需要生产，而且要赚钱嘛。那么既然要赚钱，就必须要接单来生产。那接单会抢到谁的单？中国的还是印度的？不会，当然你接到这些单，这些这些中国跟印度的技术都还不到位。 一定不要说五纳米、三纳米了，中国连七纳米都有困难了，那么只能抢谁的？抢回自己台积电的单了。那么就可以知道，台积电的利润就会被自己在亚利桑那的美国厂拖了后腿，用比较多的钱去生产利润极差的产品，然后呢，没有然后了，因为这个除了自己损伤之外，已经没有更多的好处。当然，这对美国来说。 似乎可以至少保住了五纳米的基本制程的能力，甚至三纳米它都可以，人才都挖过去了，什么时候生产只是时间的问题。但是这个优势估计啊，老师只能不是专业的半导体人才，老师只能估计不出五年，中国也是有机会，有机会不是一定哦，有机会可以赶上。但是美国厂必然要有订单才能够生存，所以恶性循环又开始了，怎么样呢？ 就是必须抢台积电的台湾的单，拿去美国生产。比如说苹果手机，他就说我要去指定亚利桑那厂去购买，那就很简单了。你已经不是给台积电台湾厂去买，那台湾的利润是不是就没有了，被美国就失去了？但是美国失去了，他的他的人工的水准又这么高，是不是他利润就低？利润就低了，那你是不是回馈到母厂的钱就少？就这是恶性循环，一直不断的去跑。所以说，就发现一件事情。 东西不赚钱，我涨价总总可以吧，对不对？像以前吃的便当，吃八十块的便当，人家说你吃富豪便当，现在吃八十块的便当，那那那已经是凑合当便当而已，还没说多好，对不对？所以说我涨价，涨价总可以吧？当然可以，没有问题，涨价多简单，一次就把利润给它补齐了，对不对？但是有人买你才能赚钱啊，没人买你怎么赚钱呢？所以就变成了一个晶片厂双头马车跑。 买美国的不是，买台湾的也不是，对不对？台湾的力量利润被咬掉咬掉了一大块，但是全世界的需求就这么多，不到二零二三年第四季度啊，全球的景气是很难回升的。这个时间，中国会研发出什么样的结果，真的是天知道地知道，连习近平他也不知道。如果中国真的把七纳米找到一个破口，让它可以量产化，那么进入五纳米，那就是时间的问题。 因为抄别人的最快，各位懂老师的意思吗？我们不要说中国人很聪明，我们会抄啊，会抄袭，那就是很重要的事情。讲到这一点了，各位必须要知道一件事情。很多人说中国抄袭是错的，我告诉你，全世界的科技跟文明都是抄来的。比如是说过去的抄袭王国、拷贝王国是哪里呢？台湾啊，叫设 m a d Taiwan，你就是可能是廉价品，那那那个不好的东西。但是呢，各位。 在台湾之前，各位你知道哪一个国家才是抄袭王国吗？告诉各位，日本就是当时的劣质抄袭王国。没有想到吧？就觉得哎，日本产能就是好啊，对不对？我看台湾的有一些名嘴的节目，啊，讲到日本就说啊，日本水果很优秀，他们不一定要吃台湾的。日本的鱼也很多，他们鱼很棒，说他们也不会买台湾的。我操他妈的，什么叫日台湾有事日本日本就会就会帮忙啊？他妈你连鱼这些东西都不买，你搞什么屁呀？是不是一直一直抱日本大腿？ 但是日本以前它就是专门生产的是什么劣质的产品、拷贝的产品，包含它的不二家的一个 logo，其实也是怎么样？美国的一个话剧里面做出来的人物改良一下而已。所以说啊，日本因为抄袭，所以说它的技术越来越纯熟。那到后面日本产品变好了啊，已经有基本技术了，它就变成精品化。台湾也是一样，台湾过去也是一个 copy c o p country，就是专门去拷贝的一个国家。比如说我们的光华商场的桥下。 对不对？还有卖大补贴的，是不是？抄就是我们最强项的东西，抄久了，台湾科技就变成飞跃性的发展。那后来就变成中国是，中国产东西就就是烂货，对不对？中国东西就是破啊，这个衣服容易破啊，怎样怎样的啊，现在是很容易破了，看你买什么价格，对不对？所以说，中国抄一抄，抄到后面，它的航空器上了太空了，是不是？说抄袭那个是很重要的一个精神，我们不要怕学习别人。 啊，就像老师这个行业也是一样，我不抄这些先贤的，我不抄现在这些老师的，他们要我们要不去买他的课程，买现在当现在老师课程，他卖过来九万、十万、二十万的，我都买过，对不对？买回来怎么样？学呀，学别人的专长，对不对？然后你再自己能够才能够进步。不要以为闭门造军就可以从马车变成大巴士，你都可以做出来，不可能的，好不好？这个一定要要善用这个学习的心态，学会了你要做怎么样都可以，学不会，你不要想那么多事情了。 好吗？好，回到重点。所以说，当然美国也知道，现在限制欧美设备卖到了中国，避免中国可以把七纳米量产，然后设下一个很大的限制。甚至这个限制啊，有专家说，中国在未来十年都不可能把七纳米量产。当然，这个有件有件事情我们也不需要讲。当年呢，全世界的人都不相信又穷又破的东亚病夫中国可以制造原子弹。 啊！结果中国两三年之间呢，就把核弹给试爆成功了。设备的问题、技术的问题，好，都都是其次，重要现在的问题是难以突破，是在专利的问题上面。但是啊，专利的问题，你要说中国在十年内是没有办法解决的，那真的是欧美人是太乐观了，把台湾有一些的专家也太乐观了，说中国十年之内没法超越。老师还是一句话，科技不是只建立在人性。 还建立在人才之上。中国的高科技人才，我们用很简单的换算，中国十个高科技人才换美国人一个，中国都还有剩。这个设备的问题啊，中国之所以没有摆在第一顺位，老师个人的感觉啊，啊个人的看法，好不好？中国理论上应该主要的目光不是在这个细晶半导体上面，也就中国说的硅半导体。 恐怕中国真正的杀招啊，是在未来几年，可能就是推翻现在的材料，推出碳基半导体。那个时候，美国现在所有的投入，包含他对亚历山大厂或任何的半导体的投入，到后面会不会变烂尾的工程，那就很难说了。再加上一件事情，是什么事情呢？这未来成熟制成的晶片啊，这个才是真正的一个战场。 成熟制成的晶片，现在良率最高的其实没有特别哪一家台湾良率非常高，那中国的也在其后，但是呢，中国它便宜呀，你怎么跟人家斗呢？是不是？所以这个里面就产生了很大的问题：，战场真的是在最高端的，还是在一般的成熟制程呢？而刚刚讲到这些，是老师太看得起中国嘛？这老师只能说，当美国集中火力在高科技封锁的时候，中国正在进行的是什么？外交的合纵连横。 中国建立起的是一个又条一条又大又长的商业大道，这些道路啊，利益是全世界各国人民的百姓。半导体重不重要？半导体它很重要，但是在现在这个景气，半导体是没办法喂养太多饿着百姓、饿着肚子的百姓。我们可以三年不换手机，但是我们不能三年不吃饭吧，对不对？中国如果趁美国打科技战的时候，打通了他们全世界的经贸路线。 美国却把实力放在半导体的掌握。如果最后不但中国有了碳基晶片的突破，又有经贸路线的成功，那么最后的胜利就很难说了。况且，我们还是再讲一次，现在全世界最需要的不是你最高端的晶片，最高端的晶片它只能用在最先进的设备，例如手机最新的手机，或是 AI 啊，或是之类的绘图晶片等等的尖端的产业。 才需要最高级等级的制成的晶片，但是对于一般的工业啊，例如汽车的这些重工业，他们所需要的晶片啊，也就是成熟制成的，就是二十八纳米以上的，不是二纳米，不是五纳米，也不是七纳米，它要是二十八纳米以上的，才是真正需求的主流。而成熟晶片的价格，那当然相对的便宜很多。那么既然如此， 哦，既然如此，我们在发展这些事情的时候，是不是就得去注意到各个国家有没有把正确的实力放在正确的地方？这就是很重要的关键了。而这个东西啊，是老师个人的意识形态说中国很好吗？不要这么想啊，老师其实从来不站哪一边的。这个是欧洲国家的发展经验，老师把它做个延伸而已。什么样的欧洲发展经验呢？过去欧洲在工业革命，当汽车跟马车同时存在的时代里面的时候。 只有会吃草的马车，怎么会需要还要去花钱买汽油，还得去维修，还得听它冒大量的声响跟很多黑烟的一个产品呢？当然是马车最好，对不对？从小这个马还可以繁殖，你看你现在只有两只马，以后就可以有个马群，对不对？它只要吃草，是不是也不用加油？有事没事你骑着它，骑着它到处跑，还可以跟它培养感情，对不对？多好啊！所以说马车绝对不会过时，马车公司的优势啊。 也不会比汽车公司来的差，但是呢，时代证明这个马车是被淘汰，汽车公司才是流传下来的。而有了爱迪生的直流电，为什么还需要特斯拉的交流电呢？因为建设交流电的成本还远高过于那个直流电，这个东西就变成了一个很大的一个差异。所以说，我们发现一件事情，在世界所真正要它需要的东西的时候。 它被需求的价值就等于是它可以存在的价值。马车需不需要？马车需要。但是人们需要的是能够立刻用到，而且是能够让它更方便、跑更远，而且便于储藏的东西。那这个就是变成一个需要。而未来的晶片，高科技是绝对需要，但是大部分人需要的反而是中低端晶片的时候，那么谁掌握了中低端晶片这个成熟制程，谁就可以掌握大部分的市场。 当然，你手机的晶片或是高科技的晶片可能还在美国手中，当然是可以的，这没有什么问题。不是说什么东西都一定要我们华人去掌握，这东西交给美国是 OK 的，那个是没有问题的，他们也可以得到很大的利润。但是真正赚钱的东西是不是才是比较实在的呢？各位，你觉得呢？好，我看各位什么问题哈，你讲讲讲，时间也快到了。来看有什么问题啊？呃，显示哈。 跟毒贩生什么合作？毒贩是什么？毒贩，毒贩，毒贩谁啊？毒贩是谁？哈，哈哈，我不太了解。好吧，我尽量给开放好。但有些东西被有些留言，它是被 YouTube 给封锁了，因为可能用词可能不符合 YouTube 的一个状况嘛，好吗？哦，来，呃，毒贩哈，上班中，按赞，谢谢哈，谢谢谢谢，第七号，台湾很冷， <laughs> 很冷，台北很冷，九度， <laughs> 九度我都快受不了了，不要说像中国那个零下，要没办法。 黑兔走路七龙却不知道中国还是台湾。如果你硬要去解释这一句的话，它绝对不会在台湾，因为这个唐朝的文化是以中原文化为主，它不会是以台湾文化为主。所以说，它的核心价值一定是以中国的现状为去形容的，它好吗？这个是一个第一，衬言，我们要考虑到它的文化背景。 好，感谢正豪赞助，感谢正豪，非常感谢啊，感谢 C Y K Simon 啊，感谢您的赞助，谢谢谢谢。有人有人普人场，有前普前场，感谢林冠赞助，好，谢谢谢谢。哎，快点卖药了卖药了， <laughs> 是不是？啊，爸爸现在四十度哈，希望希望能够转重轻售了啊，我希望转重轻售，好吗？天地变化，关于世界的实实况，会不会有千根万年、乾坤万年歌的关系？老师在三年之前就有乾坤万年歌的专题节目，可以可以去看看啊。我不是只有讲推背图。 金灵塔碑文》我也讲，《乾坤万年歌》我也讲，有兴趣看一下，好吧？说印度的崇洋媚外，印度印度都嗯都倒贴不一样哈，印度真的很很会抱团，因这个印度抱团是很厉害，好吗？中国出口三百万辆，很多啊，真的是两年说汽车都日本跟德国因为中国是全世界最能吃苦耐劳人。 自古赖老，跟他汽车收入可能没有什么问题，但是是中国的汽车的确是急起直追，然后比如比亚迪呀，啊，是五菱宏光啊，他们真的就是做的非常好，因为他们发展就是好嘛，那没办法，人家好就是好，我们也不能说我跟他是敌国，然后他就不好，也不也不能这样讲，好就是好了，你说他不好，他还是好，那没有用，好吧？好，感谢感谢李木头赞助哈，谢谢谢谢大家赞助啊，有人捧人场，有钱捧钱场，好不好？好，感谢戴斌旺赞助，感谢感谢哈。 可是四级解封之后，一大批规模感染比北京还要早哈，希望大家都还很好了哦。这过程真的很痛苦了，真的，我真的觉得，像我前打一个阿斯克杰利康的疫苗，打下去哦，我立刻天旋地转，不要没有说立刻了，一个小时之后天旋地转，对不对？经灵老师还说我怎样，你在装的是不是？哪有那么敏感？结果隔天再轮到他天旋地转了，他就不会说话了，对不对？ <laughs> 哦，那那个太太一定不会有错，有错一定是我，对不对？我太早反应了，对不对？ 好，来，哦，后有些比较在人争争夺餐饮业恢复正常，好，很好，很好，哦，那个死亡率是一定会有的，各位，好，你可能有死亡，他也不会给你讲他家死人嘛，是不是？所以老师家里已经就中流中那个 COVID-19 的流行的时间，我也没跟大家讲，我全家中 COVID-19，除了我跟金老师之外，也不会。 零点一四啊，其实就是在中国就有上百万人肯定会上升的。各位不要小看这个数字，零点一四是一个很恐怖的数字。如果放在台湾没什么，你放在中国那是一个非常恐怖的数字。不要以为零点一四没有，就算是零点零零一，它还是一个很恐怖的数字，因为你们人很多，知道吗？人很多，所以死人就很多很多很多，a lot of，好吗？好，这位必要之恶，那没有办法，好吧？ 那最后的十分钟啊，我们去讲讲现在台湾的一个问题啊。那很多人说老师你都不讲台湾的事情，因为台湾这个这个米粒大的地方也是没什么好讲。但是啊，我们讲这个事情啊，它是跟我们现在的整个世界上的一个变化，它是有一个时代性的需要理解的地方。什么要理解的地方呢？比如说我们看到台湾政府现在跟嘉德送明书的一个事情啊，哦，他们就觉得是说啊，中国为了进，为了为了要剽窃我们台湾的这个厂商的一个。 那个内容啊，所以要提供它的榜单啊，榜单就是它里面怎么制作的啊，制作工艺。这其实其实很多人都讲过了，就是说基本上你在每个国家都有他们的一个进口食品的规定，所以说需要榜单的这东西啊，非要你这个制成的说明的一个东西啊，其实在世界各地都有。哦，老师以前做贸易的，就非常清楚。哦，这个东西都是要非常非常详细的，包含台湾以前我们以前在在进口这个蓝牙耳机的时候，我们还得去拿去做实验室。 提出一份很厚很厚的报告，那得花我四万块。我为了卖一只耳机，我得花四万块台币，对不对？它里面所有的整个说明啊，你的所有的设计方式啊，原件在哪里啊，整个设计图都必须提交到实验室，实验室提供提交到 NCC，然后我们得到一个 NCC 的编号，我们才不会被抓，对不对？那这个都是这是固定的事情，所以是说呢，这个东西就变成一个意识形态的对抗。但是从这个背后就发现了，现在在民进党所组长的一个政府里面呢，它是不能够使用抖音的。 说抖音会违反危害了整个、整个那个什么台湾的国安防御，这个对或不对哦？这个老师现在必须跟各位讲一件事情。老师上个礼拜讲到民进党的事情，我的流量再减一半，原来只剩下百分之三十现在只剩下百分之十五，对不对？各位，各位帮帮老师，就就就一人一对吧？一人一个赞，救救陈老师，好不好？ <laughs> 我现在流量非常非常的惨，很多朋友都告诉我你是没点到，因为上礼拜讲到民进党，那没办法，前两个礼拜都讲了民进党，讲了我就死定了。 都这样，你说为什么？没有为什么，不为什么？意识形态嘛，对不对？他想怎么干就他的事情。啊，回到重点，为什么抖音对呢？对民进党或者对美国政府来说是一个很重要的事情呢？其实我们可以发现，这个时代是非常有趣的时代。什么有趣呢？我们过去所能够得到的，好都是由上而下的一个资讯。比如说什么呢？比如说老师小时候在那个路边的街街角角都有一个铁柜，你知道吗？铁柜哦，哦那个透明的铁柜，它上面是玻璃，有玻璃的那个围着的。 那里面都有放书，放什么书呢？放保密防谍的书，里面不只有文字的给大人看，还有漫画给小孩子看的。各位你知道吗？哦，所以说老师以前在那个像，老师年纪，他反正老师也是也是四十几岁了，对不对？四十年前呢，的确台湾的街头巷尾常常有这种铁柜，里面放的都是保密防谍的书。怎么有些哪个小孩子他去怎么样举报了在哪边的共匪间谍，对不对？所以他就获得了奖励，是不是？ 都有，中国有没有？中国也是会有，是不是？你们还破班小红花了，对不对？ <laughs> 所以说，我们的过去的资讯啊，那是比较由上而下啊，那个这个政府说什么，我们就信什么。到后面媒体时代来的时候，呃，电视电视说什么，哎，我们就信什么，对不对？比如是说，老师在这几年才知道，我活了四十几岁了，这几年我才知道果糖不是一个好糖，对不对？但是呢，某某果糖是好糖。 那我就觉得果糖一定比砂糖来得好啊，错了，你知道吗？我既然错了，对不对？陈老师也会错了，对不对？我悟性的果糖是好糖，觉得加果糖比加砂糖好，错了，反过来了，是不是？还有人认为是说怎么样呢？我今天吃完这一餐了，我口很渴，所以说一定是味精放太多了，所以味精是一个坏东西，所以让我吃了会掉头发，对不对？哎，这些谣言就开始出现了。可是味精是怎么做的呢？味精是小麦做的，结果想想都能改用鸡粉。 那基本规定又是什么呢？里面必须含百分之三十的味精，就发现一件事情呢，我们的资讯的来源就变得很多很多的一个洗礼。然后在这个三四十年的时间，甚至五十年以内啊，我们所有得到一个资讯就变成越来很多很多的断层、断层、断层。所以现在很多老人家以前听什么，听这个电台广播啊，你听完聊天钉，对不对？啊，听完那个什么，先讲一些公告的事情，然后就给你卖个药，卖个药，你就吃了就去洗肾，为什么呢？药有问题。 假假中药是不是都有问题？重金属是不是多少老人家？那听完节目，这个主持的很很那个，很相信，所以他推的中药他们就吃。哎，明明是有问题的东西还会吃。所以老师坚持是没有卖东西，为什么？因为各位会来看节目，那我说好的东西，各位一定都会赏个脸，对，哪怕是支持我也会去买一下。但是呢，我一定要对得起各位，所以我通常我除了卖我自己所磕的玉之外，接下来就是就是服务嘛，我就卖服务而已。 但是呢，这些老人家买就会听，为什么？这是他们资讯的获取的管道。那我们就发现一件事情了：为什么抖音这些中国的视频要被禁了？因为中国的西瓜视频或是其他的 B 站，在国外并不流行，而且因为读取很慢，然后因为他们没有没有对针对国外的评论太多，他们国内市场就做不完所以说，只有抖音做了国际版。抖音做了国际版之后，就发生一件事情，就是变成了很多在中国境内的人会把他们的情况放到外面来。 现在不是怕怕什么，不是怕外面的资讯进到了中国境内，其实中国是防不住的。那这个防有心人呢？我告诉你啊，不是每一个中国的百姓啊都觉得说，我一定要知道外面的事情。有些人就是说我只要跟随政府脚步，我好好过生活，对不对？安和乐离，我想出知道外面消息，我自己出国去玩就好，我并不需要很多奇奇怪怪的东西来骚扰我。这有些百姓是这么想，你可能觉得不可能，但是老师云游这么久的地方，这么中国只有少数几个省份，老师没有去。 很多的百姓，一般老师也会去访问。其实这个状况是会有的，它就变成是说，中国内部的声音会从抖音国际版出现，甚至有人下载中国的抖音，像老师的手机里面就有中国版的抖音跟国际版的抖音。我说老师都有，对不对？那就发现一件事情是，当中国百姓的抖音里面所的内内容可以传到传到海外的时候，那么我们原来所收到的信息是中国里面一定有什么样可怕的事情，就变成这件事情不是真的。 所以，当百姓的得到获取资讯越全面的时候，对于统治者的领导就更加的问题。各位懂老师的意思吗？比如说，就像过去啊，过去有人说啊，中国在疫情爆发的时候啊，连我们某某市场都说中国的议体来不及烧，每天十五万人，每天十五万人。我告诉你，这个是我们某某市场说的哦，每天十五千到五万人，他们说中国每天风控是可以是是没有死多少人，总共才十八千人，就没有人信，对不对？ 但是实际上是不是这样？实际上再乘以十倍也不过八万人，是不是？但是实际上的确是没有到这个数字，因为我们看到这两年的风控，中国的确取得一个阶段性的一个成果，那就变成了是说，我们得到了百姓之间的讯息放出来的越多，那么我们对于整个别人给我们的资讯，我们就不会照单全收。原来中国是这个样子啊，原来美国是这样子啊，原来英国是这个样子。 那美国的共和党就发现，原来民主党是想这样事情，民主党有些人想啊，原来共和党想这些事情，那么我们为什么要去对抗去彼此这些事情呢？当然也会有负面的，比如说啊，你们这些黄种人就是来我们国家怎么样来骗吃骗喝的？你们黄种人的女人就是来这边张开大腿来给我们用，然后呢，你们可以取得美国身份的。我告诉你，这个想法在美国还是非常多，非常非常的多，老师对这件事情是屡见不鲜。 别人怎么看黄种人的，其实跟看乐色是差不多的，跟看跟看特种行业是差不多的，是真的是有，但是也会有调和的功用。所以说这发现了，当百姓的意志调和的越越详细的时候，你就发现他们要控制他们就越难。所以说现在为什么不能够让这些国际的媒体啊，然后让大家可以去锁定，就是因为这个东西你会容易辨别真假的时候，你就不好控制了。那我们自己从这个地方，我们要知道什么事情呢？ 什么事情我们都不要预设立场，就算你看到了抖音里面也可能是假的啊，也可能是假的，对不对？有些事情就是意识形态的洗脑，比如抖音里面常常做假的东西啊，是不是？都常常会有。所以说，我们如果不能够抛开意识形态，我们就会被媒体过去是从政府，然后过去再是从电视，然后再从电台，现在又变成短视频来去影响我们思考的时候，最重要的事情是，我们的情绪有没有被带起来？ 如果我们情绪是因为这些短视频被带起来的时候，那老师很很很很实在的告诉你，我们都上当了，好，我们都上当了，因为视频的最主要的用途就是来让你心情产到产生到起伏，你才会继续看它。桂东老师的意思吗？好，为什么说达赖喇嘛？达赖喇嘛是一个宗教式的一个伟大人士，虽然他跟我教派不一样，但是我觉得他是很伟大的人，对不对？四处去弘法非常伟大，但是他的他的 YouTube 才几万人，我的还比达赖喇嘛还多。 对不对？我怎么打开喇嘛的东西，它不好笑啊， <laughs> 是不是不好笑啊？对不对？那怎么会有人去锁定它呢？所以说这个事情就变得是说，当你觉得越能够善解你的你的情绪的时候，我们更要去中立去看待，去怀疑这件事的真假。对待老师跟各位讲的事情，你都要先怀疑一下，思考一下，然后再去吸收。说你你可以吸收的东西，而不是照单全收。我是陈老师，但是我不是要大家全部听我的话，我的话就是对的，不是。 你对任何的事情产生怀疑，你要思考能力，然后你要去综合起来你所得到的资讯，最后你才能够下对自己可以理解的判断。但是你所得到的结果，你需不需要去说服别人？在这个世界里面，在这一个时代里面，我们所需要的不是去说服别人，而是我们怎么样利用到我们所接触到的工具来去拓展我们自己的事业。无论你是做绘画的，无论你是做任何行业的会计的也好，煮饭的也好，对不对？任何的一切哈。 你都可以透过你让你开心的东西，也让别人开心。你所得到的东西，让别人也能够得到。这个东西，它对你来说是既可得到，又可以利用，可以获取到的东西。这个人就是可以通过这些工具，让我们人生过得更好。所以说，谋时不如趁势。各位，法术是这三个东西，各位一定要记得，它是环环相扣，对我们人生，无论你几岁，这个短视频，这个都是可以让你应用的东西。譬如是说。 现在在抖音上面有个叫王大姐，对三个老太婆去唱 rap，哎，她们加起来我看都已经已经要两百岁了吧，对不对？加起来可能两百岁，但是她们能不能红？她后面有没有人帮她？有，但是她愿不愿意做？她愿意做，这个机会就是她的。各位了解老师的意思吗？就像老高，大家都知道他想突破五百万的订阅，但是老师看他的时候，他才十五万，就是他的视频让别人想看，那他觉得自己觉得讲得开心，所以说他做自己喜欢做的事，而且又可以帮到很多人。 你觉得这个事业能不成功吗？好吧，时间到了哈，我们还是要后面想讲这些事情，但是我们还是先终止一下，好吗？哦，现在插入广告，好，时机，要提醒我插广告了，好吗？哦，共产党故意 <laughs> 动作白纸运动，哈哈哈哈好吧，老师别老有别老师不惯算出法国夺冠，这我不知道，好吧？哦，白纸是抹上人哈。 其实老师不会去算赌博的东西啊，老师自己投资也不会去算的，那个不对的事情，然后不不会去算这种赌博类的东西。如果有老师算赌博类的东西，他其实是违反我们这个行业的哦，你这个那个不义勿占哦，你这个赌博类的东西是不能够占，赌博不不符合义这个字。说你看到有人去办占卜赌博的，你要你要对他真的抱持怀疑。这老师不是要得罪其他同同行啊，而是是说这个行业最忌讳就是你赌，你把卜卦这个功能拿去做赌博。 你绝对是绝对会出问题的，那个这个人也会出问题的，好吗？有人说我没买啊，我只是算好玩的，那个都会有代价的好吗？好来哦，失去味觉也会有哈，估计老公收呃呃，我收老公的钱了，对的原则，国外软件，国内也不能不让看，我收老公的钱太好了，你赶快，我告诉你，你真的发现我有收共产党的钱，你赶快通知共产党，我要赶快提供他账号，我最近很缺钱了。 哦，最近真的钱花的真的是跟流水一样，我现在已经没有什么存款了。搬家花很多钱了，我还没花，我还得继续花。所以说，如果你你有你有管道让共产党塞塞钱给我啊，没有问题，赶快通知他，赶快来找我，我要赶快给他账号，对不对？还要中国银行的也可以，台湾银行也可以，赶快通知他哦，我太缺钱了，好吧？好不好？哈哈哈中国公不让用。 <laughs> 哦，来哦，这个有人他他想这个这个人可以这么想啊，那我们就就尊重他嘛。然后你可以这么想，但是你不见得做得到，对不对？啊， <laughs> 台湾最危险了，台湾我觉得随时随地都很危险。我觉得台湾随时随地都很危险的，好不好？我们还是要过好自己哈。这个大大环境的事情我们不能去控制，我们只能是怎么样？我们只能是准备好我们自己的社会性的技能。老师还多花一分钟去讲。 人做社会技能，不是代表你一定要从事这个行业。譬如是说，你今天学会了做水电，你可以开个水电行，你可以开一个水电煤合的平台。但是你得懂这个东西，你才能做这件的生意。所以说，这个东西是一个利用的一个巧妙的地方。而这些画那些些建筑的，比如说一个水路图或者是一个瓦斯管的图，你画这个图，你是不是可以运用到其他地方？你思考就会有逻辑。很多事情都会有它的“一理通百里明”的地方。 但是你学会它就是你的，你未来要不要用那是你可以选择。但是如果你不会，我告诉你，你就将为一无所有。这个世界上需要的东西是对别人有用处的东西，不要告诉我算术很厉害，我会做会计，会计不是人人都需要的。而且任何的一般上班族的年龄，它都是会有极限的。为什么现在跑外送的这么多都是中老年人？因为没有机会。什么没有机会？因为我什么都不会。 我过去以为我可以做到退休的，但是我现在不行，因为公司不要我。这个无情无义的惯老板，竟然把我在公司付出了三十年的时间，在我退休前一脚把我踢开。不是他要不要把你踢开的问题，而是你对公司没有产生更多的作用。现在的科技越来越发达，我们的就职年龄、一般的工作年龄是越来越窄。那既然我们的可用价值越来越短，年轻人会的越来越多，为什么公司要养我们？ 你会养一个你？你会真的每一天给老师汇五千块吗？你不会嘛？为什么？因为我为什么给我为陈老师五千块呢？没有必要，我每天给你五万块好不好？对不对？不可能，为什么？我没有办法有这个价值让你每天得到五千块以上的收益，所以你不会每天给我五千块，对不对？所以一样的意思，好吧？你对别人没有用，你到你到未来你就有可能一无所有。不要以为陈老师是危言耸听。 二零一九年的时候，也有人认为我是危言耸听。二零二零年还是有人以为危言耸听，对不对？每一年都觉得我危言耸听，但是很诚心告诉大家，你一定要有社会性的技能，一定要对别人有帮助的技能，你才能够在未来的社会占有一席之地。我不怕年轻人不通听不进去这一点，我怕的是三十五岁以上的人，你听老师这句话之后，你还无动于衷，这是老师最担忧的地方。虽然我不认识你，我没有见过你，但是。 非常担心，三十五岁这样的朋友，你没有第二、第三、第四一个社会性技能，未来真的非常令人担忧，好吗？好，感谢什么？感好好，不至于这边土地的人，好，我不知道怎么走，好吧？马拉爱天选之人，全部天选之人啊，没有天选之人，你才是天选之人，每个人都天选之人，不然我们怎么活下来呢？对不对？感谢各位今天的收看，下周三我们会有二零二三年阳历一月份的。 生肖流月解析，还有老师明天会再发一次的 line，还有我们的微信的朋友圈，就再告诉告诉大家，我们的流年报名可以继续的报名啊。那第二个就是说，我们的那个老师老师的法会跟金陵老师的法会，它的报名的位置都会跟大家再一次的发 line 或者老师的那个微信朋友圈都会大家公布。感谢各位今天的收看，我是陈老师，感谢各位请收看，我们下次见。